Мамо, я не вернусь. Тут такі гарні люди в моїх роздертих грудях час зупиняє плин. Знаєш, ця смерть комусь правди уроком буде. Мамо, так вірив чудо, твій непокірний син. Рідна моя, не плач, сліз твоїх я не вартий. Нині сумне, то завтра вітер розвіє дим, спалимо геть до тла на волелюбних ватрах наші одвічні грати трішки лишень. Завжди, мамо прости мені, як пробачала часто. Знаєш, не страшно впасти гірше, коли проспав мить для звитяг борні. Мамо, мій обрій гасне, я відчуваю ласку світлих очей Христа, світлій пам'яті усім загиблим за Україну.